Përshëndetje të dashur miq. Jemi përsëri në kanalin tonë të YouTube-it Tirana Last Mile. Last Mile, falni. Jemi në rrugën nacionale uh, Fier-Vlorë dhe po shkojmë të dorëzojmë makinën. Kemi kaluar gati 45 minuta kur jemi nisur nga Tirana. me gjithë 20 minutë karikimin dhe meqenëse po ikim në qytetin bregdetar si e keni menduar ju pjesën e karikimeve dhe elektromobilitetit dhe decentralizimin e të dy qyteteve interesante të Shqipërisë Sigurisht që duhet ta theksoj që edhe po themi Qyteti i Vlorës nuk është se ka rëndësi të vogël për sa i përket gjithë qarkullimit të jugut, pasi me rregullimin e rrugës së bregdetit, tashmë shumica e njerëzve qarkullojnë për jug nga Vlora, kështu që edhe Vlora është një një themi një pikë shumë e rëndësishme për për për elektrifikimin. Por ajo që duhet të theksoj për sa i përket qytetit të Vlorës është fakti që Vlora ka nevojë për shërbimin taksi në vetvete. sidomos në periudhën e në periudhën e verës, në periudhën e fluksit është domethënë kjo çon një rritje shumë të madhe kualitetin e jetës në Vlorë, sepse edhe si edhe Vlora si edhe Vlora si Fieri, po sikurse nuk kjo, nuk kanë si të themi shërbim nate transporti, nuk kanë shërbim taksi njëzet e katër orë rresht, dhe kjo e ul shumë nivelin e, e jetës natës në në qytet. Megjithatë, pavarësisht se është një qytet i vogël, domethënë Vlora ka nevojë për shumë shumë shërbime jashtë qytetit, interurbane, në zonat rreth Kuçi, Borshi, Llogaraja, të gjitha këto. Dhe sigurisht do të bënte të mundur që ky lloj transporti do bënte të mundur edhe shpërndarjen e mirëqenies edhe në zonat përreth, jo vetëm se siç kemi parë gjithmonë Vlora mbipopullohet si qytet praktikisht, edhe kryesisht zona e plazhit, ndërsa për sa i përket fshatrave ose vendeve si Kanina, këto që të cilat kanë edhe ato vlerat e tyre kulturore, artistike ose kanë natyrën e tyre që duhet vizituar. Atëherë, aty do rriste shumë. Po, atëherë, kjo ishte një përmbledhje e shkurtër për sa i përket lidhje të qytetit të Vlorës. Nuk folëm shumë gjatë për pjesën e elektromobilitetit, por ne kemi dalë për një temë tjetër, që do ikim të çojmë makinën e parë elektrike për çmontim. Aty do takojmë edhe një nga inxhinierët specialistë të Dhomës së Tregtisë dhe specialist në automobilizëm. Si ka jemi në Vlorë, mund të shikosh. Dirk Lemaj. Dirk Lemaj është një nga po, Ne do bëjmë në Vlorë një diskutim në lidhje me po. Kështu që po presim të marrim dhe opinionet e tij për sa i përket zhvillimit tonë të teknologjisë dhe si e shikon ai